voy a tratar de explicarles ahora cómo tejer esta bufanda es puntada zigzag está muy práctica muy suavecita que queda eh, lleva varios motivos yo tengo en esta una tres cinco seis siete ocho nueve diez doce 12 motivos mm, se hace aumentando empezando de aquí y se va aumentando en cada vuelta un punto al llegar hasta 22 puntos de ahí se va a disminuir para quedar en vamos a decir tenemos aquí 2 3 4 5 6 7 puntos van a quedar para seguir con el próximo ah, lo estoy haciendo con una aguja de dos de dos puntos eh, del número 11 es más práctico de bambú porque no es tan pesado y el tejido es muy muy chiquito para usar aguja es más cansado esto es muy liviano de bambú y el estambre voy a usar este Ah, no es muy grueso, es un grueso normal. Ah, se va a empezar con dos puntos, se van a montar dos puntos. Vamos a empezar con el primero. Aquí vamos a tomar el primer punto. Tenemos uno, dos puntos están los dos puntos le damos la vuelta a la aguja se van a tejer dos puntos uno dos puntos en este mismo se va a aumentar en este último sin llevarlo a la aguja derecha se va a volver a poner la aguja se va a dar la lazada y ahí tenemos el tercer punto okay. y ahí ya tenemos los tres puntos vamos a voltear la hoja de nuevo vamos a tomar uno dos puntos tres puntos y sin soltar el punto de la aguja izquierda vamos a tomar el mismo punto para aumentar el próximo punto y ahí ya tenemos cuatro. tenemos que dar vuelta y vamos a continuar tenemos cuatro puntos vamos a tomar el primero todas las vueltas son al derecho al derecho en la última vuelta hay que recordar que hay que hacer un aumento aquí está aquí tenemos 5 puntos vamos a dar vuelta vamos a continuar con derecho siempre derecho 1 2 3 4 5 en este mismo vamos a tomar el aumento que vienen siendo 6 así se va a continuar las vueltas hasta tener 22 puntos y Ah, el aumento siempre va al final de cada vuelta, al derecho. Ok, ya alcancé a montar los 22 puntos que se fue aumentando al terminar cada vuelta y las vueltas es en derecho. Ahora vamos, esos 22 puntos eh, los vamos a empezar a disminuir al final de cada vuelta aquí vamos a, a llevar los 22 puntos al derecho son dos puntos al final de cada vuelta disminuyéndose estos dos puntos los últimos se van a tejer los dos juntos entonces ya nos van a quedar 21 puntos la siguiente vuelta se va a hacer de la misma manera al derecho hasta los los últimos dos puntos Si se teje en un estambre un poco más grueso, eh, también queda, se aprecia bien, se va a ver bien, un estambre más grueso. ok aquí tenemos ya los últimos dos puntos se van a reducir a un punto y así vamos a tejer hasta que tengamos los puntos para poder seguir la, la unión como está aquí es 1 2 3 4 5 6 7 puntos vamos a terminar el motivo en 7 puntos los vamos a dejar ok ya aquí ya tenemos 2 4 5 6 7 10 puntos todavía me faltan 3 vueltas para reducir a 7 puntos vamos a hacer 3 vueltas para terminar el motivo aquí vamos a hacer dos puntos juntos al derecho vamos a continuar con lo mismo la misma forma esta vuelta se va a terminar los dos puntos puntos al derecho le damos la vuelta y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 ya nada más nos queda una vuelta para que queden 7 puntos es 1 2 3 4 5 6 y 7 los últimos dos puntos que se van a tejer juntos ahora vamos a continuar aquí ya se terminó un motivo ahora vamos a continuar con el segundo y aquí se va a unir el próximo vamos a hacer la vuelta dos tres cuatro cinco seis en este, en este séptimo vamos a montar aumentar un punto más que serían 8 puntos y así se va a continuar aumentando un punto al final de cada vuelta hasta tener los 22 puntos que se realizaron a la mitad del cuadro 22 puntos vamos a aumentar un punto al final de cada vuelta hasta tener 22 puntos 7 8 y aquí mismo se aumenta el próximo punto así vamos a seguir tejiendo hasta los 22 puntos ok aquí ya terminamos eh, la parte de en medio que llegamos a los 22 puntos para explicarles la unión cómo queda de un cuadro a otro ok aquí teníamos 7 puntos se va aumentando al terminar de cada vuelta y se llegó a las 22 puntos y aquí se va a hacer lo mismo que el anterior disminuyendo en al final de cada vuelta hasta completar hasta tener 7 puntos y ya ustedes deciden cuántos cuadros le van a poner ah, en este yo le puse 12 pero ya es decisión de ustedes el color también ojalá que les haya gustado y háganlo